house every day. House every day. Hustle every day, every night. Five in the morning, boy, straight. 金子早晚会发光，不用担心被埋没。一切都是过程，所以真的不用太难过。把 hater 变成朋友，用实力把他们说服。聚光灯照着我，爸爸妈妈，我感到光荣。只要坚持就会做，用力的 say my name。如果也是一种心得，you gotta want to play。永远这么酷，永远永远这么酷，像个冒险家一样，不断沿着山顶的路。 没有与生俱来的天赋，就拼命的苦。You don't know about me, I don't know about you. 有点知道，那些乱的，见早都听你的风凉话。说过的都在慢慢实现，没想过做个空想家，总是太理想化。创作难道不需要灵感吗？用心的走好每个阶段，不需要他们任何评价。自己带队伍，不做个废物，从开始就没想过留退路，不会妥协，不管是谁，别走套路，别将我束缚。I be running no i s 这条路走到黑，不在意他们怎么看我，硬核学不会。学不会。怎样才能够算成功？的想法像个无底洞。 根本不存在真理，感谢我所经历的风雨，往事全部洒在了风里，一路的风景向我的憧憬。最近的人别做太多打算，放轻心，偶尔将会大乱。你不需要刻意证明到底能不能行，自己总会给你答案。We don't fall in the rain, 风暴与暴雨。 every night And all about the money Hustle every day, every night Hustle every day, every